Tanguriraku Satsukiya Tanaka Tanguriraku Satsukiya Tanaka Tanguriraku Satsukiya Tanaka Tanguriraku Satsukiya Tanaka Mandi Mangeri

Che ah. benizio appena ieri il nuovo secolo, con tombe aperte dappertutto, da un lato all'altro, qualcuno con la fame addosso, o la morte, o la sparizione dei suoi cari. Altri fuggono dai venti della pazzia, che improvvisamente avvolgono tutto un popolo. Altri ancora portano ferite di infamia e le esibiscono. Vedendo questo mondo crudele, disfarsi a pezzi. queste acque sono una fossa aperta. Chiamano come sirene col loro canto la gente del deserto e delle savane. Sono uomini di fuoco, donne del verde, madri della forza e bambini con gli occhi color illusione. Fantastica, case e giardini, un amore, con strumenti per costruire la vita. A volte il mare di culla, altre il vento si scatena, facendo saltare le onde più in alto di tutti i sogni. Se l'ha Dio! Alto, più alto di tutto! Solo, con te stesso! Solo! Thank you. Música